ассалому алайкум подписчикои калхозово тв бачаҳо имрӯз навори мо эксклюзивни тилло чала марҳамат сепичкаву абдулчал кара барои шаҳбачаҳо мепурсем нарх ассалому алайкум ака тоза тинҷе мадамака саломат хуб амонат мондаи коро ака куяк аяла мерафтем сепичка чанд грама пробас чанд сумай чихелаяка یه تماشا کنید من سی پشکا پروباشا 375 375 پروباشا؟ 375 پروباشا من این سی گراما سی گراما سی گراما من این 3 грамма. 1700. 1700. Мана ино 370. Пробаш ин 585. Мана ин 4 грамм. 4 грамм? 4 грамм 2000 сомон. 2000 сомон. Бу арзон мешавад. Ин хеле чи дора? Не, хидиш то қаси пичка. А, ин хеле. Не, ма йор на пичка. А, йор не, се пичка холи. Иш қати час мешавад? Иш қати примера му ки 7500 шавад. 7500? Ян поне кило. Ян кило. Хулас бачо, карочи, ами се пичка ра хидиш то қат 2000 сомон, ин хеле клончик, клончик бошага бо қиматаро фақат хирушто қалам кунад мана инам российский заводской себ чанд сумон грамш се грамш се се грам 1600 сум бе клончика бе клончика российский пробаш 585 ина инам шаста инам бо 585 бе клончик 3000 сум бе клончик 3000 сум ин клончик чиқатр чанд сум шава клончик хирушто қадена

23000 сомон. Хай, юша майла. Бо ин ҳам 60 ин 11000 сомон. Ин тиро тоза. Хлас, ай чанд сомон сам мешава ка? Ай 1000 боло. Ай 1000 сом боло. Ай 1000 сом боло сепчка. Сепчка. Ана абручалка чихла ка, абручалка барои шаҳ. Дорем барои шаҳ. Ба чош кирмак. Сами дишо. 220. 220 сомон. Ира дарониш пура ё ки турба? یا توربان یا توربان چه درصد 320 سوم 320 سوم بو هم خیلی توربا داریم 350 سوم 350 سوم این درش خالی کنه چون بچا 350 سوم کمتر غلط بو هسته اجا ادینا همینا مو تو بسن هم خیلی درونش پر هسته

است این بچه نقره است برای شعر و سام گوشوارو شما است گوشوارو چه خیلی نکه؟ گوشوارو سیسکی چیلی توزه پانسه ده شده قمدار رو این قمدار یو چند موشه که؟ سه هزار و سه ست سمانه سه هزار و سه ست سمانه گوشوارو سایوز نیست قدیمه قدیمه من اینا سه هزار سومون سه هزار این گرام چنده برکه؟ грамм или 6,5 грамм? 6,5 грамм, а? 6,5 грамм, 7 грамм. Ина нас. Бачо ина любой хел чала душвор ҳамаш аст. Масалан, бин худатон рақамш ҳам мемонем, чи хел чала танкор боша. Да WhatsApp тон суратош ҳам равон кардам, бе малол нишон дода метонам. Час маш дар кор боша. Ана я бур нихраги шаҳа бидем ку. Ина бачо нихраи шаҳи. یو چند سومون رو نکرم؟ اینا ده ست سوم یه ست پنج سوم گرم خطی سوم میگیم خیلی سوم اینمی چند سوم باشه اینا؟ یه ست هشت سوم یه ست هشت سومون رو دخی ابوچاکش ابوچاکش اینا 150 پاوزش این بوریکاکش 80 سوم 70 گرمش چند گرم بعد 6 گرم 6 گرم ها چون 180 تومان اینا چخیل نمود نقره در تو باشه اینا گلک شمد بی گلک شمد ایش چند سوم باشه ایش абручалкари оригиналша бинем 585боша мебинем оз бачао бозори калхозот бачо чихел намуд чала гушвор дар кор боша сепичка дар кор боша ҳамаш ҳастай ё ҳамаш пура чихел размер дар кор боша ҳамаш ҳамкара метенам чӣ? Ё 585 ё? Ё чанд сума? Ино грам қат ҳисоб мекунем. Примерно грамш аз 450 то 550. Аз 450 то 500 сума? Ё бачо, агручас намаса барои шаҳо арусо. Али созай. Созай. Марҳамат, тамошо кунед ҳам хеле бачаҳо на бозори калхозобод чизе намо дар кор боша ҳаста рақамаша намуне ҳатма занг занем пеш хидмат мебинем салом баш барори кор шумада